Yo, kumusta kayo dyan ang mga katrap? So, yun, lalabas muna tayo. Nagugutom kasi ako, so kailangan kong mag... Uh, kumain. So, tara, samahan mo ako. Buksan natin ating napagat at pinto. So, yun. So, lakad-lakad muna tayo. Samahan niyo ako doon sa isang uh, restaurant na uh, kainan ko. So medyo malayo-layo siya. So dadaan tayo doon. Ayan yung tropa natin. <laughs> so lalakarin natin. Layo-layo pa. So ngayong oras na to dito is 3.30 na no, mga traps. So kailangan natin mag face mask. No, mga idol. So yon So yung lalakarin ko doon pa. Ayan, napakalayo. So dahil nagugutom ako. Tara, so samahan niyo ako. So lakad-lakad muna tayo. So kamusta, kamusta na kayo dyan ha mga traps? Samahan niyo sa aking uh, food. Damn! What? Trip. <laughs> yon <laughs> so lakad-lakad muna tayo. Siyempre, alam niyo na dito sa Saudi as uh, summer. So ayan, trek yung araw kasi summer ngayon dito hindi umuulan pero pag umulan ano <laughs> buhangin yung ulan labo <laughs> yata yung camera so yun luminaw na <laughs> so siyempre lahat lahat muna lahat lahat muna tayo yan ito yung ano ng Saudi tsura ng Saudi yan makita mo so yan yung bakala diyan kami bumibili ah. so tara samahan nyo muna ako so yun mga idol malapit na tayo yan yung nasa likod ko so yun yun so dyan na tayo kakain <laughs> so tara na let's go <laughs> Grabing init. Yan, medyo nakapawisan. Pero okay lang yan dahil gutom. So, gagawin natin ang lahat. <laughs> Siyempre, ang daming building dito mga katrops. Ayan. So, lahat yan mga paupahan. Yan, yan, yan. So, tara na. At uh, malapit na tayo. Nakikita ko na yung aking uh, kakainan. So, ayan. Papakita ko sa'yo so yun yung kakainan natin so yun zoom natin ayan yan yung pula ayan so dyan tayo kakain so tara na ah, chill chill so yung pangalan ng ano chills bracket so parang ano siya parang Jollibee style uh, manok tapos may pagpapipilian ka na manghang o hindi So tara, kumain ako dito dati. So dahil masarap, binalikan ko. So tara na. So this is it mga tropa, ang lapit na natin sa restaurant. So dyan tayo kakain. So yan. Ayan, sum natin. Yun. Diyan tayo kakain mga idol. <laughs> so, tara, pasukin na natin. So, tara. Dahil gutom na gutom na ako mga katrap so hindi ko alam kung ilang kanin yung mauubos ko hindi ko alam kung pwede mag dine in pero pag take out take out na lang natin no samahan nyo akong mga idol <laughs> so yun mga katrops malas sala so hindi tayo makaka-dine in so yung gagawin natin uwi na lang tayo ng bahay doon na lang natin kainin yung uh, orderin ko na pagkain so, papakita ko na lang sa inyo sa bahay ng no, mga idol malas <laughs> So mga trops, ito yung uh, restaurant nila. Maganda, malinis. So yung in-order ko, uh, spicy siya. So yan mga trops, malas. Ano Ganda ng ano nila. So dyan na, dyan na kayo mga trops. No? Uh, tumalas sa lakas eh. So ito yung uh, manok. So medyo maingay. Hoy! <laughs> Ang ingay. So eto may manok. So may kasama ng friends fries. Sarap. <clears throat> So, tara na. That, sa restaurant to eh. So, sana eh. So, nagsara yung restaurant. Kaya, wala tayong magagawa. Dito na sa bahay. So yan, may kasama pa lang ang to, kabos. Yan, ito yung kabos dito sa Saudi. So, pwede lagyan ng manok dito sa loob para kainin. Then may kasama din siyang buns. Ayan. So, 14 real to. So, luntakan na natin. Siyempre, Pinoy. Ayan. So, tara. Pop. Bye bye. Gimana ya, kok? Crispy. Maaf, ada ambil ambil dulu. Maaf. Maaf. Maaf. Maaf. Maaf. Maaf. Maaf. Ang ingay, sampal ng gano'n. Ang ingay. Yan. So yung pinili ko spicy. Siyempre may kasama ka naman. Kasi Pinoy tayo, siyempre may sa rice. So yun, hindi ko alam kung maubos ko to. Masarap yung manok nila, masarap. As in, hindi siya kasi tulad sa Jollibee, <clears throat> may gravy. So ito, meron lang siyang uh, ketchup. Ayan. So, kung gusto mo ketchup, sausaw mo lang dito. so, <clears throat> ang ingay ulit. Nasampaling <laughs> ulit. Sarap. Kain tayo pala. Well, uh, ah, the best. Chicken packaging niya. Yan. Nakalagay siya dito. Yan. Uh, ah, circle plate. Yung tawag dito. Aluminum. Yan, so, so dito yung tinapay. Yan. Sa doon tayo magmumukbang ah. Malas, salak. Malas, ah, tumakayot ng sabi. Sama meron natin kayo nito. Ito yung kasama niya. Ah. 안파고라고 나와 알파고가 알을 타고 알을 간 알로 불어져요 마구 마구 원수 ওকে আজকে হলো সামনে সামনে বলছে যে আমাদের সামনে যাবো এখন আবার একটু এই দুই মিনিট পর আমি তো যাচ্ছি আর আমি বলে আমি যদি তোমার আপনি আপনার ভাই নমস্কার Masarap kasi. Crispy, manunod talaga yung sarap sa loob. uh, <clears throat> ah, Porto Real. So, nasa 150 pesos din yun. Pag convert natin sa Pinas. So, hindi ka na lugas, no? Pagkakain mo mo, mararamdam mo sa loob yung hanghang tsaka yung lambot ng manok pag pinitas mo ganun um, lambot so tawag dito bros Tebe. Lá, vai dar um crispy. Não. É Tuwang sarap. Kaya tropa natin. Uy, bahagit pa ng camera. Ayun. <laughs> Ayun, si sinashare boy. Rosalie, asko, Rosalie. Oh, tubig big. na. Chup. Coba. Nagdagdag tegur tenang kalian. Saya na sa Eh, oh. matter apa natin, naglabada na. Bazar, dami ang miya number one. That's it, Bazar. Iya. No, no. Mm. What? So, this is Moy Moy. Nahiya sa camera. Huh. Huh? Dover? Oh, may tao. Harap. Uy, vlog. Uy, ayan si Nelson Boy. Ito, napakasarap. Uy, sana all. Kaalba eh. Hmm. Sarap pa eh. Quality, quality. Sarap, nakabal yung tropa ko. Nagtumlag din ako. Nagtumlag din ako. Oh. The best? Nagtumlag ko ako eh. Nakablog din ako. Ayun ako na nagtumlag na yung camera ko. Oh? Oo. Oh. Huwag mo na alamin eh. Ayan, almost done na tayo. Nabusog ako. Medyo maubos na yung kanin ko sa rice cooker. So alam mo na diet tayo, di ba? <laughs> Sana all. Ano, salamat na naman mga manonood. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you ng marami. So don't skip my ads na mga traps para makatulong naman mga sa akin. <laughs> So, hindi pa nag-subscribe sa channel ko, subscribe nyo na yan. Ayan. So, thank you, thank you ng marami. Maraming maraming salamat sa pagpanood ah, uh, nyo sa akin, sa pagkain ko <laughs> ng uh, Bruce or Chicken Joy sa Pinas. So, thank you, thank you ng marami na mga traps. Bye-bye!